Hey, leuk dat je weer kijkt. Deze video daar hebben jullie waarschijnlijk misschien al een tijdje op gewacht. Het heeft even geduurd. Het was een eh, flinke pungel om te editen. Uh, was veel materiaal. Maar hij is klaar. Veel kijkplezier. Oeh. Heb je dat al gezien? Laten. Kom eens kijken. Oeh. Ah. ah, nee, dat heb ik goed je ziet hebben we een kinderfeestje. Vandaag is het feestje. We gaan ontdekken hoe glas gemaakt gaat worden. Gisteravond is er flink wat sneeuw gevallen. Dus de jongens die zijn nog even lekker buiten spelen. Zo, we gaan op naar de glasblazer jongens. Daar ist het Wurf. Zo. Zo. dan ga ik jullie uitleggen wat we allemaal doen. Ja. Zo. We gaan nou een schaal maken. In het rood, ook geel en er zit blauw. Die kleuren heb ik al voor de oven neergelegd. Ja? ja? Zo. Dan maken we wat kleinigheidjes tussendoor. Dan gaan we met de jarige werken. Dan nou, laat hij zien wat hij kan allemaal, wat hij opgestoken heeft als ik werk. Ja? Goed? Kerel, moest je wel goed opletten. Mm -hmm. je moest het dan zelfs doen. Hè? Oh, ik krijg er warm van. van krijg je warm van? Zo, zullen we starten? Ja. Oké, nou, dan gaan we eens beginnen. Hoe komen jullie vandaan? Eh, van eh, Herkenbos. Herkenbos. Oké. Zo. En dan laat ik jullie zien, kijk maar eens, als die meneer niet draait, wat nou gebeurt. Kijk. Oei. Ah! Dus wat moeten we blijven doen? Blijven? Draaien. Oké, zo. Wat hebben we hier? Dat is een? Uh, weet ik niet. Stoffen. Dat oh, zijn, kleur. Dat zijn die kleuren. Kijk, daar gaan we doorheen. Zo. En dan gaan we inkleuren. Ja? Zo. En dan gaan we hier een beetje zwart. En dan gaan we met het kristal hier naartoe. En dan maken we mooi recht. Ja? Mooi kneden. Zo. Dan kijken we wel een beetje afkoelen in het water. Kijk. 1, 2. Zo, dan gaan we weer de oven in en dan haal ik me weer een stukje, haal ik me weer bij. Kijk eens, zie Zo, dan pakken we dat kommetje en dan maken we mooi rond, verdelen een beetje koelen. En die kommetjes, dat is hout. Zo, dan gaan we met de massa hier naartoe, kom maar hier staan. Zo, dan pakken we de krant en dan maken we met de krant een stuk mooi rond. Zie ze? Zo, en dan maken we nou een zwaan. Kijk maar eens, pakken we die tangetjes en dan plukken we de massa uit. Kijk, één. Wat is dat? Dat is het staartje. Staartje omhoog, snaveltje aan. Blijf staan, ik doe niks. Zo. Pakken we het tussenverhaaltje en we pakken nou het kopje. Kijk eens, kopje omhoog. Staart, staartje op zijn plekje. En wat moeten we nog doen? Dan gaan we het kopje heel mooi maken. Kijk eens omhoog. En we gaan hem buigen. Wow. Zo, is dat een zwaanje of niet? Ja. Oké, heb ik het, goed, heb ik het goed gedaan of niet? Ja. Oké, zo. Ja, je weet voldoende, hè? Mhm. Oké, zo. We snijden hem vanaf. Kijk eens, dan gaan we hem kappen. Chaka. We pakken hem en we plaatsen hem rechtop. Zo, en dan moet hij wel kunnen... Blijven staan. Staan. er zijn nog even spraken, zes. <laughs> Zo. Mag ik nog dat stuk hier koelen? Mag die hier blijven staan? Ja! Ja. Mm, mm. Ik bedoel nee. Dus de stal mag nooit gemaakt worden en hier blijven staan, anders gaat hij kapot. Om dit te vermijden, pakken we dat stuk en dan hebben we een andere oven. Dat is deze oven. En dan plaatsen we alle stukken in die oven en dan gaan we koelen, ontspannen en het duurt 16 uur. <clears throat> ja? Duidelijk een beetje? Wat denken jullie misschien over koel of warm? Koel. Cool. kom eens even naar boven bij mij. Ik zou een doek willen maken. Is die koel? Cool? Ja, als het zijn was. Nee, wat is die dan? Warm. Warm. een van eens. 500 graden. Zo. Heel warm, hè? Meneer, weet de meneer, als die kleuren zover zijn, kan ik dat zien of werken wij anders? We werken heel veel op... Gevoel. La la la la. Op gevoel. Dat betekent, ik kan jullie nog niet uitleggen, die kleur duurt maar een minuut. Er zijn kleuren bij die duren 5 minuten, er zijn kleuren bij die duren 30 seconden. Dus het ligt eraan wat voor kleur het is en hoe die moet smelten. En de meneer voelt dat, ik voel dat. En hoe voel ik dat? Ik voel aan de beweging van de massa in de oven, weet ik precies wat voor temperatuur het is. En dat wil zeggen, is het stuk hard, dan draai ik langzamer, dan daalt hij niet. Wordt het zachter, dan wil die altijd dalen, dus dan moet ik ook sneller draaien. En dan weet ik precies, hmm, het heeft die temperatuur of het heeft die temperatuur. Ja? Even dat gele nog erbij. Patsch. En we wachten. Hoe warm zal deze oven nou zijn? Als die 500 is, hoe warm is deze dan? 1000? Beetje hoger. Kijk eens even daarvoor, eh, op die computer. Kijk eens op die computer, daarachter. Mhm. En wat krijg ik nou als ik blaas? Wat voor vorm krijg ik? Ehm, weet ik niet. Weet je wel? Echt niet? Dat zie je. Een zwaan. Mm Als jullie een ballon opblazen, wat voor vorm krijg je in die ballon? bolletje. Een bolletje. En wat krijg ik? Een bolletje. En wat krijg ik als ik blaas? Een? Bolletje. Goed zo, niet te verlegen zijn. Gewoon zeggen wat jullie denken, dat is belangrijk. Nou, zo, dan hebben we het bolletje en wat moet ik nou doen? Dan moet ik die schaal zo groot maken. Kan ik dat met dit stuk nou doen? Nee. Nee, wat moet ik dan doen? Nog meer. Nog meer? Dus dan gaan we nog meer bijhalen. Kijk eens, die stap is altijd voor mijn hand. Is die? Blauw. Blauw. Goed. We gaan de ogen en we halen weer een stukje. Halen we weer? Erbij. Oké. Zo. En wat moet ik altijd blijven doen? Blijven? Nou, hey, ik, langzaam, langzaam worden jullie eh, leerlingen. Dus ik denk dat ik dan eh, alles allemaal jou. Oh, moeten jullie allemaal komen helpen? Ja, we gaan allemaal in de opleiding. Zo, nog even blazen. Dan hadden we in het midden. Wat zien jullie in het midden? Wat is in het midden? De? En wat is dat bonnetje? Dat is die? Ballon. En dan gaan we blazen. Wat doet die kleur? Die gaat nou? Buiten. Naar buiten. Kijk, daar gaat hij. Zag je het? Moet ik hard, moet ik hard blazen of zachtjes? Zachtjes. Zachtjes, precies. Zo, pakken we de krant. Dat is de krant, hè? Zo. Ja, wacht even. Jullie zijn zeven, hè? Oh, de krant... Ja, zeven. Oké, jullie zijn zeven en zes. Zo, dat wil zeggen, niet denken, die meneer gaat met de krant aan het vuur en het brandt niet. De krant is nat. En een, een krant wat nat is, brandt niet. Maar als het droog is en ik zou dat gebruiken, dan vliegt hij wel in brand. Dus, dan wil ik daarmee zeggen, niet thuis nog met een krant aan een kaars. Dat is gevaarlijk, hè? Dus niet doen. Oké? Zo, kijk eens. Dan is dat stuk al Ha. Zo, en dan moeten we weer massa bij gaan halen. Dat gaan we ook nou doen. Zo, en dan maken we het weer mooi. Rond. En hoezo moet die altijd rond zijn? Dat ik de massa altijd mooi netjes verdeel, dat die schaal allemaal dezelfde dikte heeft. Ja? Oeh, echt Zo. Wat denken jullie? Lukt dat met die schaal of eh, lukt het niet? En kijk, de ene die nächste Frage. zou deze ist plötzlich. Nou, schon geil. Zo, dan blaas ik doorheen. En wie moest ik blazen? Zachtjes. Zachtjes, oké. En als ik hard blaas, wat gebeurt dan? Dat wordt anders. Dan wordt het te groot. Of dan gaat die... Oh, dat is leuk. Oh, nee. Nee, nee, want dan vliegt aan alle kanten op. Ah. Zo, dan pakken we weer. Wat was dit? De kraan. Oké. Okay. Nu je kouder. En als ik nog niet draai, wat gebeurt dan? Daar gaat hij... Vallen. Dus blijven... Draaien. Oh, ik vind de score Wat zeg je? Ja, maar dan weet je wat het is? Kijk, je gaat nou vanuit, als die bal valt, dat je een hard geluid hoort, maar dat hoor je niet. Dat massa is zacht, dus is zal als pudding. Hè? Als je hem vallen, dan gaat hij... Oh. Dan zakt hij in, Dat gebeurt niet veel. Het is niet dat je denkt, op je, oh jee, dan gaat hij nou een knal veroorzaken, noem maar op. Dat doet hij niet. Zo, nog dat die schaal moet staan, dus we maken onder een mooie strakke onderkant. Zo. Dan gaan we naar het midden en die ziel naar binnen duwen. Zo, en nou dan? Hebben we die schaal? Nee. Wat moeten we dan nog doen? Plat maken. Plat maken. Dus wat gaat ik meneer nog doen? Om een plat te kunnen maken, kijk beneden een staafje aanplakken. Zo, pakken we een staafje bij. Handig, hè? het. te draaien met zichzelf. Zo. Oh, dat is een kleine. Dan maken we mooi recht. Ik snij een stukje vanaf. Oh, dat is echt een kleine. Kijk, zo. Hé hey, jongens, kijk hier. hey, kom maar eens. Dat heb ik al te veel gezegd. Ja. Kijk eens, dan gaan we plakken. En welke staaf moet er vanaf? Welke moet er vanaf? Die of die? Die. Welke? Die? Die heb ik toch net aangeplakt? Oh, ja. Die. Welke moet er vanaf? Deze. Moet ik slaan? Nee. Nou, zo. En dan hebben we voor een kleine opening. Dan gaan we de oven in en dan gaan we hier. opwarmen. Dan maken we hem, kijk, wat zei hij? Nou kijkt de massa naar Buiten doen. buiten doen. Kijk. Jij is heel Wow. Hey, is een heel klein beetje. En wat moesten we nog maken? Ja, dat is goed. Ik een Jongens, wat moesten we nog maken? Wat zei ik? Hoortag. En dat doen we door Draaien. Hetzelfde als een pizzabakker. Hebben jullie eens gezien een beetje hoe ze pizza's maken? Ja, niet zo, hè? Maar die echte pizza bakken, wat doen die met de deeg? Gooi niet. Ja, en dan gaan ze beide maken, hè? Zo. En ik doe dat op die stok. Kijk, dan gaan we warm maken. En dan kom ik eruit. Tjaka, en dan komt hij. Kijk, daar gaat hij, hè? Kijk, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. En daar hebben we Yes. Mm een schaal. Zie je Ja. Zo, en wat doen we hem nou weer in? In de? Oven. En hoe lang blijft hij in? Wat zei ik nou? 16 uur. Kijk eens, nou zie je die kleuren, zie je beker. Kijk, nou pak ik die schaal op met deze schaar. Pakken we hem hier op, zo. En ik ga hem nou van de staaf ervan afhalen. Kijk, daar gaat die tik tik. En dan gaat die hier in. En hoe warm was deze oven? Oh, 500. Helemaal goed. Ja. ik wil dadelijk op een keer dadelijk, als jullie dadelijk op school gaan, hè, of thuis, dan maken jullie dadelijk op de verjaardag maken jullie verslag om deze. <laughs> dus dan zetten, krijgen jullie een plaatje en dan schrijven jullie op wat jullie met de glasblazen allemaal gezien hebben en gebeurd is. Oké, dus. okay, Goed. En als, als dan iemand gaan we het uitzoeken wie het beste eigenlijk het hele verhaal heeft opgeschreven. Dan krijgen ze dan, als ik dat hoor van die mevrouw, dan krijgt die persoon krijgt van mij een verrassing. Deal? Deal. Deal, oké. Wat wordt het? Alles goed? Hm? Dat is een beetje zenuwachtig. We hebben ze gezien hoe ik het paardje gemaakt heb. Dan moet jij een paardje maken. Oh, nee, dat was moeilijk. Goed. Rijdt hij dat? Nee, kom op. Nee. Tuurlijk wel. Nee. Kom op, jongen. let heb je ze van doen willen. Oké, okay, daar gaan we. Niet meer gezegd, hè? Daar gaan we. Ja jong, zie Dus die twee benen hebben we vast, hè. Achterste twee. Eén. De paard wel van achter dik. En nog één, wat hè? Paard is van achter best wel dik. Nee, is het niet. Echt Je moest nog even wachten, je moest even geduld hebben. Hè? Zo. Ik heb het paard gezien. Hij ging zo buigen. Kijk. Kijk eens. Goed gaan we nog een krapje doen. je naar een ballon. Harder. Harder. Harder. Naar een ballon. Harder. Harder. Harder. Harder blazen. Kom op kerel. Ik hoop dat je een leuke video vond. Het heeft even op zich laten wachten, want hij zou eigenlijk een week of twee geleden al hm, liever klaar zijn geweest. Ik hoop dat je er hebt van genoten. Edit van deze week is ook al klaar. Morgen wordt er weer een nieuwe video opgeload. Tot morgen!